I'm talking. chegada última livre, nunca posso sincerar, nunca deu no coração, nunca posso ter no coração. La vez a ti te se ferulizan rumia, yo, es para tu España, nunca funciona, nunca funciona, Dios nos vaya a hacer carga, si para tu España, carga, como What you doing? What you doing? Playing you on it? Marília e Agaro, emblema família. Roma Miliones, Padre Galás, 20 milhões, Padre Galás. Não, não, não. Não. Tu não escutas mais seres, se tens aqui da força, se tu não escutas mais seres, se tens aqui a força. Tivemos turmas pra Mauro e é isso que encantaram. Não ficamos padres, ganhei forçados de onde bom Chega lá, chega lá, chega lá, chega lá, bom, bom, bom, bom, bom. Olha aí, cá, cá, Não se escurece construção federacionista que está São Luís, pentru Marini Iardaru, auzi o voță țara românească, omul cu cea mai mare problemă a Cruzioscului. Sunt câteva embleme care merită respect. După timpul lui Ceaușescu, iau, iau. I will leave you and I will just play. Lose, lose, lose, lose. Lose, lose, lose, lose.